جاي لحد لباس بلاك هولز هرب في الصندرية بزاق الشعلة من الجالاكسي ضرب التلسكوب نشوف واين بحاجة ليك العجلة دويبان شفو الكريوك الحيس وزاد عاف لعابك جوال ترعاي على غبار جمك رخيص تا المربوطان هاي يا تا المربوطان هاي تا المربوطان هاي قلتو المهدي على فيل نورمال يا حشامي طياح الكروم بغيتي نعاقبك منيت اللي جبدني بالآداب ندرو خلو البيبليك يدير ستاتيستيك يحكم بالبسي والسكيزو يا كان بالبسي هاد السنون سنتيستيك نعاج ادماني و راس الخيزو مدوقتش ايهاب اللاكخين كنتي تجرب فسطورية العاق ديبو مازال كتسنى من بيرانا بريم بديتي يدك الكاطويت خلا يدو جيبو شفتي شحال زوين رقيق بيت روحاني بيت خشع تبع هاد السطورة نقريك في المرة الجاية تقول باع يا مرة الجاية النية أبلغ حاولتي تكلاشي جاست في نيكس تايم ديري عقلك في هاد لاغج قابليني تلاشي نسايش تستريب بعداك علامتك راه شفناها لك كاملين يا شفناها لك كاملين كاملين كاملين